mantindrem el contracte i les condicions laborals. Falten alguns detalls que s'han de concretar en una reunió posterior, però aquest compromís el tenim prescrit per part de l'Ajuntament i va ser en aquestes circumstàncies que es va decidir um, que l'acte que havíem iniciat tenia, havia assolit l'èxit que esperàvem